Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour ce jour, nous te remercions pour la rencontre des ouvriers, merci pour tes enfants, merci pour les ouvriers, les leaders, les pasteurs et tout le monde. Merci pour ce grand jour comme celui-ci. Nous prions que tu touches toutes les vies aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes de la compréhension, Donne-nous de la perspicacité. Donne-nous ta puissance. La puissance qui transforme, qui change la vie, La puissance qui bouleverse tous les problèmes et fait de nous un type d'ouvrier militant que tu veux que nous soyons, que nous soyons des conquérants. Et nous serons, Seigneur, la lumière du monde autour de nous. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire en cette heure, en cette génération, dans la communauté et donne-nous ta gloire. C'est au nom de Jésus puissant, nous prions. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous venons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Il nous parle de la vie. Il nous parle du caractère. il nous parle également du comportement du croyant. Mais avant le comportement, il y a la foi. Avant que vous n'ayez un exemple, avant d'être un exemple, il doit euh, il doit avoir une libération, il doit avoir quelqu'un qu'on appelle l'émancipateur, celui-là qui, l'expiateur, celui qui fait le sacrifice pour votre péché, pour que vos péchés soient expiés. Vous ne pouvez pas être un examen pour un exemple, j'allais dire pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas être un exemple en caractère, en parole, en conversation, dans la foi, en esprit, dans la pureté, sans passer par le calvaire. Vous devez passer d'abord par le calvaire. C'est que c'est de contempler l'aïeur de Dieu d'abord. C'est de contempler l'émancipateur, le libérateur, celui-là qui a ôté nos péchés. Vous savez, tout ce que nous faisons, vous essayez de mener la bonne vie, de la, la vie merveilleuse avant votre conversion, la bonne vie. Oui, tout cela, aux yeux de Dieu, ce sont des haillons, des vêtements souillés. Si vous n'avez pas été au calvaire, si vous n'avez pas été à Christ, si vous n'avez pas, pas goûté le calvaire, la croix, et que vous n'avez pas rencontré Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui est mort pour nous à la croix du calvaire, nous revenons dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Ce serait vraiment de, une perte de temps. Vous voyez, Jésus, il est un modèle pour nous il est un exemple. Et la Bible dit, il nous a tracé un chemin, il nous a laissé un modèle à suivre. Mais avant de le suivre en tant que votre modèle, vous devez le considérer comme votre, votre propitiatoire, celui-là qui a ôté tous vos péchés. Cela veut dire que vous devez contempler l'aïon de Dieu qui ôte le péché du monde. Ensuite, lorsque vous le visitez, lorsque vous allez vers lui et que vous vous détournez des péchés pour vous tourner vers le Sauveur, pour vous tourner, pour tourner vers celui qui est mort pour vous à la croix du calvaire, c'est alors que il pourra impacter, il pourra impartir sa vie dans votre vie. C'est alors que tout ce que nous lisons, le fait d'être saint, d'être juste, d'être de se comporter comme chrétien, c'est à partir de ce moment que ces choses-là seront possibles dans votre vie. C'est pourquoi nous revenons dans Jean chapitre 1. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 35. Et il va remonter au verset 29. Jean chapitre 1, le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus, voici la direction dans laquelle il faut regarder. Et ayant regardé Jésus, c'est ce à quoi il faut penser. Ayant regardé Jésus, c'est celui-là à qui nous devons nous connecter. C'est celui-là dont nous devons chercher l'impact. C'est celui, celui dont nous devons chercher la puissance, le pouvoir dans notre vie, vous vous détournez de toute autre personnalité, vous vous détournez de vos propres péchés, de votre moi, vous vous détournez des œuvres de vos mains, vous vous détournez de la religion, vous vous détournez des hommes et des gens, les hommes du passé, du présent, et vous vous tournez vers Jésus. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Vous voyez vous constatez qu'il a dit encore, on dit, dans le verset 35, on dit le lendemain, il était encore, ça veut dire qu'il s'était encore, il, était, il s'était assis là. Voyons le verset 29. C'était un autre jour encore, le lendemain, pour dire qu'un un autre jour après l'autre jour, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela a été déclaré par Jean. Et c'est un autre Jean qui a écrit cela. Nous voyons deux Jean. Nous pouvons voir le premier Jean qui est, qui est Jean le Baptiste Jean-Baptiste, il était le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était comme le, bâtisseur, le baliseur du chemin, celui-là qui a apporté l'annonce pour dire, celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et dit lui qu'il croise croisse et que moi je diminue. Comme il a vu Jésus, il a commencé par révélé Jésus. C'est pourquoi il a dit, voici l'agneau de Dieu. Regardez à l'agneau, détournez-vous de moi, détournez votre attention de moi. Moi, je suis juste un précurseur. Détournez-vous de moi. Moi, je suis seulement celui qui montre le chemin. Maintenant, il a indiqué Jésus-Christ, il a pointé du doigt le Seigneur Jésus pour dire, voici, le voilà, c'est lui votre sauveur, regardez-le, il est votre sanctificateur, Regardez-le, c'est le guérisseur. Regardez-le, c'est notre libérateur. Voici, c'est lui qui est le sacrifice final. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Jean, ensuite, le deuxième Jean, nous, Jean le bien-aimé a, écrit. moment, nous avons Jean le Baptiste et ensuite Jean le bien-aimé qui a écrit ces choses. Il a dit, je vous écris ces choses afin que vous puissiez croire quand vous regardez à Jésus-Christ, vous le contemplez, il ôte vos péchés et enfin, il vous amène au ciel. Numéro 1, Jean-Baptiste. Jean, le bien-aimé, le deuxième personnage. Et ces deux personnages nous indiquent euh, le Seigneur Jésus-Christ. Attire notre attention vers Jésus comme l'agneau de Dieu. Vous voyez, quand nous voyons Jean, le bien-aimé, il présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Numéro 2, il présente Jésus comme la lumière. Numéro 3, il, numéro 3, il présente Jésus comme la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. D'abord, l'aïeau, il est le sacrifice, la lumière. Il nous montre la pensée de Dieu. La vie, il nous apporte, il nous amène hors de la mort pour nous amener dans la vie éternelle, comme Jésus-Christ le Seigneur il parle de Jésus comme le Seigneur, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de la terre et du ciel, le Seigneur des croyants et des incroyants, le Seigneur de l'Église et le chef de l'Église. Il nous dit, Jésus est l'agneau. Il nous parle en disant que Jésus est la lumière. Il nous dit que Jésus-Christ est la vie. Il nous dit que Jésus-Christ est le Seigneur. Il nous dit que Jésus-Christ est le libérateur. C'est celui-là qui est venu pour nous libérer dans le chapitre 1, il nous a franchis du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Numéro 2, il nous a franchis, il nous a franchi des besoins. Il n'y a pas, il n'avait pas de, il n'a pas de vin. Il a changé le vin en l'eau en vin. Il nous a franchi il nous enlève de la condamnation. Celui qui croit en moi ne sera pas condamné. Chapitre 4, il nous a franchi de la honte va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Hein. Oui, tu as dit la vérité parce que tu as c'est marié et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Maintenant, ah, tu es un prophète. Maintenant, tu me dis ceci, ceci. Nous cherchons le Messie. Je te parle, moi qui te parle, je suis le Messie. Il nous approche de la maladie. Oui, si vous voulez être guéri, dans le chapitre 5, il dit, je n'ai personne, je n'ai pas quelque chose d'autre. Ah, lorsque les gens veulent, euh, euh, lorsque l'ange trouve l'eau et qu'on veut entrer, je n'ai personne. Mais il nous enlève de la maladie. Dans le chapitre 6, il nous délivre de la faim. Parce qu'il a dit, je suis le pain du ciel. Dans le chapitre 7, il nous affranchit de toutes nos incapacités, nos manques de compétences, parce que celui qui croit en moi, de lui, hors oh, de lui, de lui couleront les fleuves d'eau vive. Il nous affranchit de la condamnation. Femme, où sont tes accusateurs Dans le chapitre 8, où sont tes accusateurs il délivre de la condamnation. Il dit, moi, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Jean nous dit que Jésus est le libérateur. Il est le leader. Vous m'appelez Seigneur et Maître. Oui, parce que je le suis. Si j'ai fait ces choses, vous le faites aussi. Vous devez le faire aussi pour les autres. Il est un leader, un dirigeant. Maintenant, comme Jean écrivait l'Apocalypse, il dit, il n'est pas seulement l'agneau, il est plus que l'agneau. Il n'est pas seulement la vie, il est plus que la vie il n'est pas seulement la lumière, il est plus que lumière, il n'est pas seulement un leader, mais il est plus qu'un leader, il n'est pas seulement un seigneur, il est plus que seigneur, il n'est pas seulement le libérateur, il est plus que libérateur. Voici le lion de la tribu de Judas, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Comme vous venez à Jean, Jean dit, voici, voici, vous allez contempler l'agneau aujourd'hui. Et comme vous regardez à l'agneau aujourd'hui, toutes choses dans votre vie changeront. Peu importe, n'importe où vous êtes, à quel niveau vous êtes, s'il il va vous élever plus haut, je monte plus haut aujourd'hui. Je dis, je monte plus haut aujourd'hui. Parce que Jean a dit, de tout ce que je vous ai dit, il est l'échelle parce qu'il il a dit à Nathanaël, parce que je t'ai vu sous le figuier, et parce que je t'ai dit que tu as vu sur le figuier, tu crois en moi, oui, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. De plus grandes choses viendront dans votre vie. Vous, verrez, vous verrez désormais le fils de l'homme et les, les anges descendront sur lui, montant du ciel et remontant vers le ciel. Il va nous amener plus haut et nous amener au ciel. Sur ce, je parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je parle sur le thème la contemplation des merveilles de l'Aïo. Je parle de la contemplation des merveilles de l'Aïo. Les merveilles vont se produire dans votre vie. Des choses surnaturelles, des choses que vous n'avez jamais connues. Les choses, votre âme, votre corps, votre âme, votre esprit recevra la touche. Votre talent recevra une touche. Vous allez travailler de manière meilleure. Vous allez courir plus vite et vous allez faire l'œuvre de manière plus intelligente au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit descendra dans votre âme. Et quand vous contemplez l'agneau de Dieu, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé au calvaire va se produire dans votre vie. Quand vous contemplez l'agneau de Dieu, il y aura une nouvelle expérience, une nouvelle vie, une nouvelle puissance, une nouvelle énergie viendra dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. La contemplation des merveilles de l'agneau nous allons considérer trois points. Considérons trois points dans le message. Premièrement, contempler l'agneau rédempteur de Dieu. Contempler l'agneau rédempteur de Dieu. Deuxième point, croire au libérateur révélé pour la piété. Croire au libérateur révélé pour la piété. Numéro 3, les profits les profits de la part du Seigneur et roi de gloire. Dites-moi le point numéro 1 là-bas. Contemplez l'agneau rédempteur de Dieu. Repartons dans Jean chapitre 1. Jean, en Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui il vient à toi aujourd'hui. Si tu peux ouvrir les yeux de ton esprit, tu le verras. Si tu peux ouvrir ta pensée à Dieu, tu le verras. Il dit, il a vu Jésus venant à lui et il dit, Jésus ne fait pas exception de personne, il n'est pas partiel. Comme il est venu à Jean, il vient à toi maintenant. Il va rencontrer les besoins de votre vie. Il va résoudre les problèmes de votre vie. Il va libérer, ouvrir toutes les portes de votre vie et vous ne serez plus jamais la même personne. Aidez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le péché du monde. Voici l'agneau. Est-ce que je peux vous parler de l'agneau D'abord, cela s'est passé dans Genèse. Dieu a demandé à Abraham d'apporter son fils unique. Quel était le nom de ce fils-là C'est Isaac. Et comme il laisse le chemin pour sacrifier son fils, Isaac portait le fagot de bois. Maintenant, son père, il dit à son père, « Mon père, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau pour le sacrifice ?» Ensuite, Abraham, de manière prophétique, Abraham, de manière dispensatoire, Abraham, de manière spirituelle, a dit à son fils, « Mon fils, Dieu se pouvoira lui-même de quoi D'un agneau pour le sacrifice. Maintenant, ils sont allés au lieu du sacrifice. Maintenant, comme il était sur le point de sacrifier Isaac, Dieu a dit, arrête Abraham. Maintenant, je t'ai mis à l'épreuve pour que tu mettes ton fils pour sacrifice, pour te donner l'exemple de ce que je ferai, de, du don que je ferai de mon fils unique pour le salut de l'humanité. Il a regardé en arrière, il a vu un aïeux accroché à l'arbuste et il a pris, il a sacrifié l'aïeux à la place d'Isaac. L'aïeux, c'est un substitut. Cela dit quoi La Bible dit, toutes les âmes sont à moi et l'âme qui pêche mourra. Je serai mort, j'aurais été mort et le feu serait pour nous. Nous serons en enfer éternel. Mais voici l'aïeux de Dieu, il est le substitut. Il est ton porte-péché. Tu ne tu ne mourras plus encore parce que Christ est mort pour toi. Il est l'agneau de Dieu. Maintenant, quand nous venons dans Exode, Exode, Dieu parlait au peuple pour dire chaque famille prendra un agneau et ils vont le sacrifier. Ils mettront le sang sur le linteau et il dit lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Voici encore, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui rachète, qui les protège, qui les préserva de la mort. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il a pourvu la propitiation, il a pourvu la protection, le pardon, pour que nous ne mourions pas dans nos péchés. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous aujourd'hui. Lorsqu'il verra le sang de Jésus sur vous, les maladies passeront par-dessus vous la mort prématurée passera par-dessus vous. Toutes les attaques des afflictions passeront par-dessus vous. Et le jugement éternel passera également par-dessus vous au nom de Jésus. Nous allons dans Ésaïe chapitre 53. Il a été mené comme un agneau à la boucherie. Il n'ouvrit point la bouche. Voici ici Ésaïe qui nous décrit la, la prophétie de la propitiation de l'agneau. Et maintenant, l'agneau est arrivé et il allait à la croix et il dit, voici, un fils nous fils nous a, nous a été donné et la domination reposera sur son épaule. Il dit, il a porté l'iniquité de nous tous. Dieu a fait retomber sur lui toutes les iniquités de nous tous. Et maintenant, quand vous venez à Christ et que vous contemplez l'agneau de Dieu et vous déposez tous vos péchés, vos culpabilités, vos condamnations, tout ce que vous avez jamais fait, vous déposez tout cela sur Christ, il les porte et les amène dans la mer, l'océan de l'oubli de Dieu. Et il n'y aura plus de souvenance de vos péchés. Voici l'agneau de Dieu. À cause de qui De l'agneau de Dieu. Pierre nous dit dans Pierre chapitre 1, pour dire, nous ne sommes pas rachetés par de l'or et de l'argent, mais nous sommes rachetés par le sang précieux de l'agneau de Dieu, sans tache ni ride. Ensuite, il nous parle de notre rédemption qui vient de Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 5, Jean a eu la révélation du ciel. il y avait un livre scellé, le livre de la rédemption ce livre de rédemption ne pouvait pas être ouvert, personne ne pouvait l'ouvrir parce que c'était scellé. Et à cause de cela, Jean a pleuré. Il dit, je pleurais. Et l'un des anges au ciel, un ange glorifié, m'a dit, Jean, ne pleure pas. Que quelqu'un a triomphé. L'agneau, le lion la tribu de Judas a triomphé. Il a vaincu pour ouvrir le livre. Et comme Jean regardait au lion, voici l'agneau, comme immolé, comme s'il vient fraîchement, d'être fraîchement immolé. Maintenant, et toute l'armée des cieux s'est mise à se réjouir parce que l'agneau, le lion, a triomphé, a vaincu pour ouvrir, il est dit d'ouvrir l'agneau, d'ouvrir le livre qui est mort, l'agneau qui est mort à la croix du calvaire. Le lion qui viendra pour le règne millénaire, il régnera pour toujours et nous serons avec lui au nom de Jésus. Genèse, un agneau pour l'individu. Isaac, Exode, un agneau pour les familles, chaque famille. Dans Ésaïe, un agneau pour la nation, toute la nation entière. Jean chapitre 1, L'agneau pour le monde entier. Dans Apocalypse chapitre 5, l'agneau pour l'univers entier. L'agneau pour tout individu, tout individu qui vient, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et à tout le monde qui regarde l'agneau de Dieu, il ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Pour les familles, il va sauver la famille. Si tu crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta... Dites-le moi, dites-le moi, et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'individu, oui, mais l'agneau est pour la famille. L'agneau est pour toute la nation. L'agneau est pour quiconque, si toute la nation. Caïphe a dit, est-ce que vous ne savez pas qu'il est avantageux pour vous que quelqu'un, qu'un seul meurt pour toute la nation Maintenant, l'agneau pour toute la nation. Maintenant, c'est un pour l'univers. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, je suis ce quiconque là, afin que quiconque croit, je suis, je fais partie de quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Regardez-moi ici, je ne périrai point. Je disais, hein, je ne périrai point. Je crois en l'aïeau. J'ai accepté l'agneau. Je mets tous mes péchés dans l'agneau. Je viens à travers la purification par l'agneau, le sang de l'agneau, afin que ton croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait là. Qu'est-ce que j'aurai J'aurai quoi J'ai quelque chose. Qu'est-ce que j'ai Mais qu'il ait quoi Qu'est-ce que vous avez Qu'avez-vous Vous avez... C'est l'agneau pour le monde entier. C'est pourquoi nous sommes allés, nous allons en Inde. C'est pourquoi nous allons au reste de l'Afrique. Pourquoi C'est pourquoi nous allons en Australie. C'est pourquoi nous allons partout dans le monde. Et nous leur disons, l'agneau a été immolé. L'agneau a été tué. Et nous leur disons que tout ce que vous avez besoin de faire, tout ce dont vous devez faire, détournez-vous de la religion, détournez-vous de vous-même, contemplez, contemplez l'agneau. Il ôtera tous vos péchés. Si vous êtes présent aujourd'hui et que le diable vous accuse, le diable vous torture, il torture votre vie. Il vous tourmente pour dire, tu es pécheur, tu es pécheur, tu es pécheur. Détournez-vous de Satan, regardez au calvaire. Comme vous regardez à Christ aujourd'hui, comme vous regardez à Jésus ce soir, parce qu'il est l'agneau de Dieu, souvenez-vous, il n'est pas simplement un agneau pour la nation d'Israël, mais il est l'agneau pour le monde entier. Et il va ôter tes péchés. Il va ôter les culpabilités de ton péché. Il va ôter la présence de tes péchés. Il va ôter la mémoire de votre péché. Il va briser le pouvoir du péché de votre vie. Et il fera de vous un victorieux et vous serez plus que vainqueur dès aujourd'hui au nom de Jésus. Regardez l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voyons Actes des apôtres chapitre 8. Actes des apôtres chapitre 8 verset 32. Acte des apôtres chapitre 8 verset 32. Acte chapitre 8 verset 32. Acte 8 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète part il ainsi Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comment Jésus comme celui qui a porté tes péchés. Jésus comme ton substitut. Jésus en tant que le sacrifice final. Jésus comme le sauveur. Quiconque, pas de restriction. Tu peux venir, pas de limitation. Tu peux venir. Voici l'agneau de Dieu. Et il n'y a rien qui bloque votre vision. Vous pouvez regarder à l'agneau de tout votre cœur. Vous pouvez soupirer des prières à lui. Vous sentez la culpabilité du péché. Et vous sentez la pression de la condamnation dans votre cœur. Et vous dites, je connais l'agneau qui est mort pour moi. Qui ôte ma culpabilité. Il ôte ma condamnation. Il brise la puissance et annule le péché. Voici l'agneau. Est-ce que vous voyez cette phrase Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'y a pas de barrière entre ce mot « voici » et « ôter ». Dès que vous croyez, dès que vous contemplez, vous regardez à l'agneau et vous dites « il est mien, il est mort pour moi, il est mien, il a payé le prix pour moi ». À partir de ce moment, de cet instant, plus de barrières, vos péchés seront ôtés. Et comme vos péchés sont ôtés sur la terre ici, au ciel, la mémoire, le registre, le registre de tout ce que vous avez fait de mauvais est buffé, effacé, et vous êtes libéré ici sur la terre. Quelqu'un ici, là-bas, je dis, tu es, tu es affranchi, tu es libéré. Libéré de la condamnation, libéré de la culpabilité, libéré du jugement, Libéré de la punition, du châtiment éternel. Dieu merci, Jésus m'a rendu libre. Il ôte tous les péchés et il purifie ton cœur de la pollution du péché. Il brise également la puissance du péché et vous rend libre. Vous rend libre. Je suis en train de voir les gens libres ce soir devant moi. Des personnes libres. Il enlève et éradique la conséquence du péché, peu importe le nom de la, du péché. Nous venons au deuxième point. Croire au libérateur révélé. Croire au libérateur révélé. À présent, vous devez comprendre que lorsque vous venez à Jean, voici la chose centrale. Ce mot, croire, que tout le monde m'aide à crier plus fort. Croire quand vous parcourez le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient, à ceux qui croient en son nom. Quand vous venez au chapitre 2, le verset 11, il dit, au commencement du miracle de Jésus, le premier miracle que Jésus a fait en Galilée, c'est qu'il a manifesté sa puissance et les disciples ont cru en lui. Quand vous venez dans le chapitre 3, le verset 16, on dit celui qui croit en lui n'est pas condamné. Quand vous venez dans le verset 36, on nous dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est le mot croire dans tous les chapitres là-bas. Quand vous allez dans le chapitre 4, le verset 42, chapitre 4, verset 42, et ils disent à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Dans le chapitre 5, le verset 24, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la, oh, à la vie, de la mort à la vie. Dans le chapitre 6, nous pouvons voir que Pierre fait la, converse, la confession. Et il dit, nous avons la foi, nous croyons que tu es le Christ, euh, le Christ, euh, le Fils de Dieu. Ce qui veut nous dire, Jean veut nous dire que voici l'agneau de Dieu. Mais Jean, le bien-aimé, vient maintenant pour dire, vous connaissez le sens de cela, croire au, libérateur, croyez au libérateur, il va vous affranchir, il vous rendra libre du péché, il vous affranchira de la maladie, il vous affranchira de Satan et il vous affranchira des esprits mauvais, de toutes circonstances de ce monde. Si seulement si vous pouvez croire, croire au libérateur révélé pour la piété, nous voyons, il dit, celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, de lui couleront des fleuves d'eau vive. Quand vous allez au chapitre 8, le verset 24, chapitre 8 au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il continue de nous dire dans tous les chapitres J'écris ce chapitre pour vous montrer que vous devez croire. Je vous prêche parce, que je vais vous dire que vous devez croire. Je vous révèle l'agneau pour que vous puissiez croire. Vous devez croire, vous devez croire. Vous contemplez à l'agneau et ensuite vous croyez en lui comme votre libérateur. Il va vous libérer aujourd'hui. Vous voyez, c'est quelqu'un dit je suis lié, je suis sans aide, je suis désespéré, que puis-je faire C'est très simple, il faut croire simplement. Je dis crois. Toutes ces chaînes seront brisées. Crois. Toutes ces mauvaises choses vont disparaître. Crois. Il va ôter toutes ces choses au nom de Jésus. Chapitre 8, verset 31. Jean 8, verset 31. Et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples vous souvenez de Jean chapitre 14, verset 12, Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi fera des choses que je fais et il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Il nous montre l'importance de la foi. La foi simple, croire au Seigneur Jésus-Christ il fera des choses impensables, incroyables, impossibles dans votre vie au nom de Jésus. Croyez au libérateur révélé pour la piété. Croyez au libérateur révélé pour la piété. Voyons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu, dites-moi la suite. Est-ce que vous avez vu que ce mot hôte là, pour les gens de ce temps-là, le temps passé, il a ôté leur péché. Il ne s'est pas arrêté là. On dit il ôte, c'est au présent continu, au présent continu. Il ôte, chaque fois que vous, sentez que vous avez besoin que vos péchés soient ôtés, vous devez aussi le croire. Il, quelqu'un d'autre vient et vous priez, vous, il ôte vos péchés. Quelqu'un d'autre vient et il demande, il ôte, il ôte le péché, il ôte le péché du monde. Maintenant, quelqu'un vient avec la culpabilité, il sent le fardeau du péché, le poids de la condamnation et dit Jésus, est-ce que tu, tu, es toujours là, tu es toujours présent, est-ce que tu ôtes encore le péché du monde Jésus dit, je suis encore là. Et ce soir, il veut ôter tous vos péchés parce qu'il ôte le péché du monde. Voyons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 verset 5. 1 Jean chapitre 3, ouvrez votre Bible s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3 verset 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. voyez Jean le bien-aimé, il a écrit ceci il y a des années, une différente année après Jean-Baptiste. Et dit, il continue de le faire aujourd'hui. Et il le fera pour vous aujourd'hui. C'est de cette manière que le salut vient, la sanctification vient. C'est de cette manière qu'on a la pureté. Et c'est comme ça qu'on a la victoire sur le péché. Et vous savez qu'il a été manifesté, il a paru, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu, petits enfants, que personne ne vous sévise. Celui qui pratique la justice est juste. Vous serez juste comme lui-même est juste. Maintenant, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Moi, je ne serai pas du diable. Vous savez, quelqu'un dit, ah, le pasteur n'est pas là. Moi, je vais, je, je, je, vais me, me, me distraire un peu. Vous vendez au diable. Ah, mon dirigeant n'est pas là, je vais me souiller un peu. Maintenant, vous devenez un esclave du diable parce que celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de faire quoi De détruire. De détruire. De faire quoi De apparaître afin de détruire les œuvres du diable. Aucune œuvre du diable ne restera dans ma vie vous vous présentez vous-même à Christ, vous venez au calvaire et vous permettez au sang de Jésus-Christ de purifier, de laver, de purger, de laver, de vous laver de toutes ces choses. Il va annuler et détruire toutes ces choses au nom de Jésus. Maintenant, toute autre chose que le diable essaie de faire dans un coin là-bas, dans, le, lieu secret des ténèbres, pour, pour vouloir vous donner ceci, pour dire je vais te tuer. Je dis Satan, tu es menteur. Dans le noir, pour dire Dites euh, que, quelqu'un me dise, Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Parce que Jésus a été donné à ma place pour détruire toutes les œuvres du diable. Félicitations pour vous qui êtes présents ce soir. Parce qu'il va détruire toutes les œuvres du diable qui essayent de noyer votre vie au nom de Jésus. Il nous a franchis. Et cette liberté nous amène à savoir que lorsque Christ vient, nous sommes totalement et complètement différents. Jean chapitre 5, Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 5, il vient dans notre vie et il fait quelque chose dans notre vie que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Une, une, nouvelle vie vient, une nouvelle expérience vous vient, une nouvelle puissance vient dans votre vie parce que vous avez cru au libérateur qui a été révélé à nous. Jean chapitre 5 verset 14. Est-ce que vous êtes là? Ce mot Jésus, Jean chapitre 5 verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il vous trouva dans le temple. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Voici, tu as été guéri. Voici, tu as été guéri. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quelqu'un dit non, certains disent oh non, c'est impossible de cesser de pécher. Non, c'est une tromperie. C'est parce qu'on n'est pas allé au calvaire. Lorsque vous allez au calvaire, tout est possible. Quelqu'un dit, je ne peux pas vaincre ce péché, je ne peux pas vaincre cette faiblesse. Je vous invite ce soir, venez aller visiter le calvaire. Si vous visitez le calvaire, l'agneau de Dieu, il va briser, ôter et donner un coup chaos au péché de votre vie et libérer votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous voyez ne pêche plus afin que quelque chose de pire ne t'arrive. Jean chapitre 8, verset 8, verset 11. Jean chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Et Jésus lui dit, Jésus lui dit, Seigneur parle-moi. Que quelqu'un dise, Seigneur parle-moi. Je dit, Jésus te parle en ce moment présent. Jésus te parle. Que quelqu'un dise, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il te donne la liberté, l'affranchissement, la délivrance et te donne son pouvoir. Il dit, j'oublie le passé, peu importe tout ce que tu as fait dans le passé, moi je te condamne pas non plus. Mais à partir de jour dorénavant, je te donne la puissance, l'autorité, la libération. Va et ne pêche plus. Vous n'allez plus compter dans le péché. Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, Romains chapitre 6. Nous les en partir du verset 6. Romains 6, 6. Sachant, si vous avez rencontré Christ, vous allez connaître, vous allez savoir. Si vous avez reçu le salut, vous devez savoir, si vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ comme votre libérateur, vous sachez, vous savez, j'allais dire, vous savez, sachant, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons, pour que, pour que, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Dans le verset 18, verset 18. Euh, ayant été affranchi ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Verset 22 maintenant. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et nous a ce que comment cela se passe. D'abord, vous vous repentez de tout péché de manière profonde et sincère, de manière profonde et sérieuse. Vous vous repentez totalement et de manière sérieuse. Il y a des gens qui viennent à Christ. Peut-être ils sont venus à une croisade, peut-être à une rencontre normale comme cette journée. Et ils disent, je veux venir à Christ ils se disent, ah, ils se sont repentis. Mais ils ne se répandent pas de manière réfléchie, de, manière méditative. Ils ne réfléchissent pas à leur vie. Ah, dire, Jésus, on m'a dit que tu m'appelles, me voici. Non, attends un peu. Sois un peu méditatif, sois un peu sérieux. Quelle œuvre des ténèbres as-tu pratiquée Quel péché as-tu as -tu commis Quel a été ce péché habituel qui te faisait tomber chaque fois est-ce que tu es triste à propos de cela Est-ce que tu es désolé pour ce péché-là Est-ce que tu es vraiment soucié à propos de cela Est-ce que tu vois que tu es dans les liens, dans l'esclavage Sois vraiment méditatif et pensif. Sois sérieux. Seigneur, je suis un péché. Non, ce n'est pas superficiel, Seigneur. Regarde ce, ce que j'ai fait. Regarde les mensonges dans ma vie. Regarde Regarde la vie sensuelle et immorale que j'ai menée. Regarde le vol, soit profond. Si vous vous repentez de manière profonde et de manière pensive, de manière réfléchie, vous venez au Seigneur, vous abandonnez toutes choses. Vous dites, Seigneur, je viens. C'est à ce point-là qu'il va vouloir que vous fassiez quelque chose. Et à partir de ce moment, il va vouloir faire quelque chose. Il va ôter ces choses au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 18. Vous répentez de manière réfléchie, méditative et profonde. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel 18 verset 30. Ézéchiel 18 verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions. Combien de transgressions Dites-le moi haute voix. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël je ne désire, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. ôtez tous les obstacles, ôtez tous les obstacles de votre, à votre liberté. Si vous êtes associé avec une personne en particulier, qui vous pousse, qui vous incite toujours au péché. Ces pensées, les pensées de ces personnes-là vous incitent, produisent l'immoralité, les pensées. L'image de cette personne suscite en vous le désir de l'immoralité du passé. L'association avec cette personne-là vous rappelle les souvenirs odieux des œuvres de ténèbres derrière le rideau là-bas. Chaque fois que vous dites « Je viens au Seigneur », mais lorsque vous retournez à la maison, lorsque cette personne vous appelle au téléphone, lorsque vous l'appelez, cette femme-là, lorsque vous voyez l'image, la photo, lorsque vous vous souvenez de comment vous êtes associé avec cette personne, toutes les décisions que vous avez prises, pendant que vous avez dit que vous avez donné votre, Seigneur, votre vie au Seigneur, tout cela s'évapore. Qu'est-ce que vous devez faire Vous devez faire quoi Vous ôtez tous les obstacles qui empêchent votre liberté. Je dis, vous ne serez plus un esclave. Cette personne est un pécheur. Elle va en enfer si elle ne se répand pas. Et toi, toi, de toutes ces personnes-là, c'est à cette personne-là tu t'associes comme un esclave, comme une esclave. Tu, te lis à elle comme une chaîne pour être un enfant de colère, un enfant du diable, de Satan, quelqu'un qui est en pèlerinage vers l'enfer. Et toi, tu te lis à elle. Et tu es là, tu dis, je suis ouvrier, mais tu dois dire aujourd'hui, je vais briser cette chose-là. Est-ce que je peux entendre la main là-bas Je vais briser cette connexion entre moi et cette personne-là parce que je regarde à Jésus, parce qu'il est pour moi l'amant de mon âme. À moi, il est la plus grande personnalité que j'ai jamais rencontré. Il est l'ami, l'ami fidèle, l'ami du rétrograde, l'ami du pécheur. Il m'aime parce que il m'aime. Je vais briser toutes les autres associations avec cette personne. Et lorsque vous brisez ces relations, vous venez pour être en connexion avec Christ. La liberté viendra dans votre vie. ouais les gens dans le passé, ils étaient vraiment sincères. Ils étaient profonds dans leur confession. Ils étaient profonds à propos de leur repentance et ils étaient méditatifs par rapport à tout obstacle qui les empêchait pour avoir la liberté. Acte des apôtres, chapitre 19. Acte 19, verset 18. Acte chapitre 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait et déclarer ce qu'ils avaient fait un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Numéro 3. Priez, priez avec un cœur sincère et déterminé. Vous priez pour dire Seigneur, je dois être lavé je dois être purifié, je dois être sauvé, je dois être restauré, je dois être sanctifié, Seigneur. Et vous faites cette prière de manière focalisée, déterminée. Et vous dites, je ne te laisserai pas partir tant que tu, à moins que tu me bénisses. Je ne te laisserai pas partir, à moins que tu me laves. Je ne te laisserai pas partir si tu ne brises cette chaîne de péché. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'affranchis pas. Je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me purifies, ne me sanctifies de tout ton cœur. Tu invoques le nom du Seigneur, tu cherches sa face jusqu'à ce qu'il exauce ta prière. Il va consumer toutes ces choses dans votre vie au nom de Jésus. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29, verset 12. Jérémie 29, verset 12. Il dit, vous m'invoquerez, vous partirez et je vous exaucerai. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez, dites-moi de tout votre cœur. Vous ne gardez rien en arrière. Vous dites, Seigneur, je veux être totalement soumis à toi. Je veux abandonner totalement ma vie à toi. Je dois d'abord être affranchi. Il semble que quelqu'un sera affranchi ce soir. Vous serez affranchi au nom de Jésus. Ensuite, vous croyez au Seigneur pour l'œuvre de la grâce. Crois au Seigneur pour l'œuvre de la grâce. Sa grâce vous, vous sanctifiera. Sa grâce vous purifiera. Ésaïe chapitre 6, verset 5. Ésaïe 6, verset 5. Ésaïe 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est espié. Voyez après cet épisode, verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je après la purification, qui enverrai-je après cette sanctification qui enverrai-je après cette purification Qui enverrai-je et qui marchera pour nous Je répondis. Répondez au Seigneur maintenant. Répondez au Seigneur maintenant. Répondez avec une profonde conviction dans votre cœur. Je répondis, me voici, envoie-moi. Quand vous contemplez à l'agneau quand vous regardez à l'aïeau, vous croyez en lui. Et troisième point maintenant, les profits de la part du Seigneur et le roi de gloire. Les profits de la part du Seigneur et roi de gloire. Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. À qui vient Jésus À qui Jésus vient aujourd'hui Vers qui Jésus vient aujourd'hui Est-ce que vous allez le recevoir Est-ce que vous allez croire Est-ce que vous allez vous détourner de toute autre personne dans cette vie pour vous tourner vers Jésus-Christ Il est notre Sauveur. Il aime tout en tout. Il peut faire dans ta vie ce que personne sur la terre ne pourra faire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 60. Jean chapitre 6, 60 plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter » Je vous l'ai dit, il y a des gens qui disent qu'ils viennent à Christ, mais ils ne sont pas profonds. Ils viennent à Jésus, ils disent qu'ils viennent à Christ, mais ils ne sont pas résolus. Il y a des gens qui, qui disent qu'ils viennent à Christ, mais ils n'ont pas brûlé le pont derrière eux. Ils gardent toujours des attachements, des liens du passé. Ils ont encore quelqu'un derrière à qui il faut se référer. Derrière, ils gardent toujours l'image, la photo de l'ancien directeur qui dirige leur vie. Ils ont encore un attachement à cet ancien bienfaiteur dont ils profitent. Ils ont encore une chaîne qui les lie à l'ancienne personnalité dans leur vie. Et lorsqu'ils entendent quelque chose venant de Christ, qu'est-ce qu'il dit ah, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Quiconque mange de ce pain vivra éternellement. Je suis l'eau de vie, l'eau vive. Celui qui prend de cette eau n'aura plus soif. Je suis le Père envoyé du ciel, descendu du ciel. Le Père me donne à vous pour être la solution à tous vos problèmes. Et il dit, ah, ah, ils ont dit ça là, cette parole était dure. Ils dirent, ils ne pouvaient plus comprendre cette parole. Voyez, chapitre 66, dès ce moment, verset 66 plutôt, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Y a-t-il quelqu'un qui veut se retirer là-bas le monde retire les gens. Le divertissement du monde est en train d'exclure les gens. Les activités du monde sont en train de retirer les gens. La recherche de l'argent et les affaires du monde sont en train de retirer les gens hors de Christ. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus, plus avec lui. Regardez regardez-moi ici. Moi, je ne me retirerai point. J'ai pris la décision de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. J'ai décidé de, le suivre. Oui, même si les amis m'abandonnent, j'ai pris la décision de suivre Christ. Point de retour, point de retour, plus de retour. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Point de retour, point de retour. Bien que les gens s'opposent à moi et me persécutent, j'ai pris la décision, j'ai choisi la voie de la vérité. Plus de retour, point de retour. Christ prépare un royaume et je serai dans ce royaume. Je ne retournerai plus en arrière. Oui, en temps de saison sèche, je ne retournerai plus en arrière. En temps de pluie, je n'abandonnerai plus. Qui est pauvreté, qui est la richesse ou pas, je ne retournerai pas en arrière parce que c'est lui qui peut changer toutes les circonstances de votre vie. Je ne retournerai pas, je ne retournerai pas en arrière. Verset 67. Jésus donc dit aux douze, Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous À qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons, et nous avons cru, et nous avons connu. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu il vous affranchira, libre de tout lien dans votre vie. Tout ce dont vous avez besoin, c'est Jésus. Il est sauveur, il est sanctificateur, il est le guérisseur, il est le rédempteur, il est celui qui nous délivre, il est la puissance de Dieu dans nous, dans notre vie. Quand vous venez à lui et que vous dites, je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas partir. Et Satan essaie de te tirer en arrière. Tu as dit, Satan, je ne t'appartiens plus, plus jamais. Regarde mon sauveur, c'est Jésus. Regarde, voici mon rédempteur, son nom, c'est Jésus. Voici mon sanctificateur, son nom, c'est Jésus. Voici mon guérisseur, voici mon libérateur. Et vous vous attachez, vous vous accrochez à lui, vous dites, Satan, arrête de moi. Et il vous collera la paix au nom de Jésus. Vous, vous n'êtes pas simplement un membre, vous êtes un, un, un ouvrier, vous n'êtes pas seulement un ouvrier, mais un dirigeant, pas seulement un dirigeant, mais un pasteur, pas seulement un, un régional, mais vous devenez un pasteur, un grand pasteur, pas seulement celui qui a des prix, mais tu es un plus que vainqueur, tu es vainqueur, pas seulement vainqueur, mais tu es plus que vainqueur, et maintenant tu vas conquérir, tu vas vaincre le péché, le péché, tu vas vaincre la maladie, tu vaincras les mauvais esprits, et les choses qui viennent du monde des ténèbres pour, vous, s'opposer à vous. Vous allez vous tenir comme champion. Vous vous tenez comme un champion et vous dites, Jésus m'a donné le pouvoir. Quand je dis Jésus, je te suivrai, je ne vais pas me, me retourner en arrière. Il me donne l'autorité, le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit est avec moi, l'autorité de son nom. Je suis plus que vainqueur par cela. Je dis par cela, je suis plus que vainqueur. Je dis, je suis plus que vainqueur. Je viens ici ce soir pour te dire que cet esprit de puissance, l'autorité du conquérant, du vainqueur, vient dans votre vie. Vous vaincrez. Où est cet homme là-bas Et tu es encore assis. Où est le vainqueur là-bas Tu es encore assis là-bas. Pourquoi ne pas fermer ta Bible et dire au Seigneur, Seigneur, je renouvelle mon alliance avec toi. Regarde l'agneau de Dieu. Voici l'agneau. Contemplez l'agneau. Je renouvelle mon alliance. Je contemple l'agneau. Je contemple l'agneau. Je regarde à yo et je crois au libérateur. Je crois au libérateur. Je crois, je crois, je crois au libérateur. Le péché, ne te le péché ne te vaincra plus, le mal ne te vaincra plus, la maladie ne te vaincra plus, la maladie ne te vaincra plus, l'infirmité ne te vaincra plus, la tradition ne te vaincra plus, les, les, les, les chimies, tout cela les gris-gris ne te vaincront pas. Souviens-toi que tu es membre du corps de Christ. Souviens-toi, tu es maintenant ouvrier, travaillant pour le Seigneur. Souviens-toi que tu es maintenant un leader, un dirigeant, tu es maintenant un pasteur, tu es maintenant un pasteur régional, tu es plus que vainqueur, tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur. Regarde le Seigneur pour dire, Seigneur, voici, je regarde, je contemple l'ailleurs ce soir. Je contemple l'ailleurs ce soir et je suis libre, je suis libre, je suis affranchi. Je contemple le libérateur. Je crois au libérateur ce soir. Et je suis affranchi. Je crois, je crois, je crois. Il vous rend plus que vainqueur. Et ensuite, maintenant, vous tirez profit. Vous tirez profit de la puissance du Seigneur. Vous profitez de la puissance du Seigneur lui-même, le Seigneur de gloire, le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda. Il va briser la mâchoire de cet ennemi. Il va briser la mâchoire de cet ennemi. Il va briser la colonne vertébrale de cet ennemi. Et toute puissance, il va de Satan, libérer des mauvais esprits. Voici l'aïeau de Dieu. Contemplez l'agneau, croyez au libérateur et ensuite tirez profit du Seigneur. Il est à vous, il est à vous, il est à vous. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez en Jésus-Christ. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en Jésus. Il sauve, il sanctifie, il guérit, et le pouvoir, il délivre. Il satisfait le désir de l'âme. Tout ce dont vous avez besoin est en Jésus. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en Jésus. Ce soir, il y a la victoire ici même. Il y a la puissance qui vous attend ici ce soir. Et il y a l'autorité qui vous attend ici ce soir. Et il y a le courage qui vous attend ici ce soir. Vous allez vaincre. Vous vaincrez. Parce qu'il a vaincu, il vous le transmet. Vous aussi, vous allez vaincre. Il n'y a plus rien à craindre, rien à craindre, rien, rien à craindre. Peut-être vous êtes et vous êtes du côté de Dieu. Et Jésus est de votre côté. La victoire sur toute la voie. La victoire sur tout votre chemin. La victoire, la conquête sur tout le parcours. La puissance sur tout votre parcours. La domination sur tout votre parcours. Satan ne peut plus vous tenter. Tu diras, tu es plus grand. il est petit, c'est insignifiant. Satan ne peut plus te tenter avec euh, ce, papier. Ça, c'est un petit papier. Je suis plus grand que ça, c'est minime. Tu brises tous tes liens avec lui. Brise toutes tes relations avec Satan, ses associations. Et maintenant, accrochez-vous à Christ. Je m'accroche à Christ. Il est mon sauveur. Il est celui qui porte mes péchés. Il est mon substitut. Il est la puissance de Dieu pour ma vie. Vous ne serez pas fatigué, vous ne serez pas épuisé, vous ne serez pas éreinté, il y aura une nouvelle énergie dans votre vie. Une nouvelle puissance viendra à vous. Une nouvelle autorité, une nouvelle action viendra sur vous. Tout besoin de votre vie, il y pourra. Un agneau pour l'individu. Un agneau pour la famille un agneau pour la nation, un, une, pour le monde, un agneau pour l'univers et un agneau pour toi. Il, il, est présent à côté de toi. Il est juste à côté de vous. Il est juste à côté de vous. Contemplez l'agneau. Croyez qu'il est votre libérateur. Profitez du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions que quelqu'un qui attend la liberté venant de l'ailleurs ce soir, je dis au nom de Jésus, nous prions. L'agneau est mort pour vous. Vous ne périrez point. Le libérateur est venu pour vous. Vous ne serez plus liés. Et maintenant, tous les bénéfices du calvaire sont pour vous. Et cela sera déversé dans votre vie ce soir au nom de Jésus. Y a-t-il un victorieux là-bas? Y a-t-il un vainqueur là-bas? Y a-t-il un croyant là-bas? Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Il va résoudre tous les problèmes de votre vie. Gardez ces mains levées, Père, au nom de Jésus. Nous te glorifions ce soir parce que tu es Seigneur. Tu as envoyé le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu. Il a ôté nos péchés. Je prie que cette expérience définie vienne à chacun ce soir au nom de Jésus. Dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta compassion, ôte la condamnation du péché de la vie de ton peuple au nom de Jésus. Et la faiblesse de leur nature, remplace cela par la force, la puissance de Christ au nom de Jésus. Donne à ton peuple la puissance d'aller et de ne plus pécher, la puissance pour être victorieux, la puissance pour vivre à la lumière de la parole. Jésus nous a donné l'exemple pour que nous ayons vu maintenant de manière grande en nous. Et chacun de nous, nous serons vainqueurs plus que jamais au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris il n'y a plus de maladie. Aucune maladie incurable ne pourra tenir ici ce soir. Aucune maladie pérenne ne peut tenir, résister ce soir. Aucune maladie traditionnelle de la tribu, de la famille ne peut résister ce soir. Seigneur, je viens en faveur de ton peuple. Et à cause du sang que tu as versé, à cause de la pleure, à cause des sûrs, Seigneur, que tu as supporté pour chacun, je prie que ôte leur maladie ce soit au nom de Jésus. Cette insanité dans le cerveau, je te commande ça au nom de Jésus. Pour ce que le monde appelle maladie incurable, mais pour ceux qui sont dans le royaume, c'est maladie incurable. C'est maladie oh, pérenne. je vous commande, sortez au nom de Jésus. Maintenant, nous amenons l'homme dans le sang de Jésus. Je mets cette femme dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge ces enfants dans le sang de Jésus. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Les maladies, parmi tant d'hommes dans le monde, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui a la puissance pour détruire toutes les œuvres du diable. Seigneur, partout Satan travaillait, avec ses anges déchus, partout, n'importe où il s'occupait, il, était affairé avec ses esprits, les esprits de Mami Wata, les esprits des eaux, avec les esprits méchants de démons. Je commande cette légion d'esprits méchants, sortez au nom de Jésus. Je répands le sang de Jésus sur toutes les âmes maintenant. Je répands le sang de Jésus sur tout frères. Sur tout ça, je répands le sang de Jésus-Christ. Et je commande à toutes ces œuvres du diable qu'elles sont détruites. Elles sont démolies. Elles sont dispersées maintenant. Ce frère est libéré. Cette sœur est libérée. Seigneur, brise toujours, brise toute chaîne, brise, détruit toute oppression du diable dans le nom de Jésus. Seigneur, la terre appartient à Dieu avec tout ce qu'elle renferme. Et voici le territoire de notre Père. Si les autres Dieu, mangent bien et ils ont du travail, ils ont l'argent et ils ne sont pas pauvres, nous, les enfants du Créateur, nous, les enfants du Roi des Rois, la pauvreté, je te commande, sors au nom de Jésus. Le chômage, je t'ordonne, sors au nom de Jésus. Seigneur, je proclame la prospérité dans la vie de ton Église. Seigneur, je proclame, je proclame l'emploi dans la vie de ton peuple. La joie, que la joie vienne dans toutes les vies, que les provisions viennent dans toutes les vies. Seigneur, tu es le donneur de vie. Et il dit, on nous dit que le sein de quelqu'un est mort, ses entrailles sont mortes et que ses reins sont importants. Seigneur, Seigneur, nous réclamons un miracle pour lui, un miracle pour elle. Seigneur, toute forme de stérilité dans son corps, ôte cela, déracine cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu leur donnes des enfants miracles. Seigneur, donne tout cela à ton peuple qui désire ces bébés miracles au nom de Jésus. Seigneur, la force, la conviction, la colonne vertébrale, le courage, la vision pour aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous n'allons pas retourner en arrière, nous n'allons pas rebrousser chemin, nous n'allons pas nous fatiguer, mais nous devenons de plus en plus forts dans l'œuvre du royaume, plus puissant et renforcé par le ciel. Seigneur, depuis le ciel, fais-le dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Chasse les maladies. Nous prions que tout le monde ici se lèvera de la force du Seigneur. Ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils vont courir et ne seront pas fatigués. Vous allez marcher et vous ne serez pas épuisés. Seigneur, dans l'esprit de vainqueur, Seigneur, mets cela dans la vie de ton peuple. Parce qu'en Christ, tous les besoins seront pourvus. Personne ne se détournera de l'ayo. Y a-t-il un défi, n'importe quel jour Contemple seulement l'agneau. Lorsqu'il y a un défi, une difficulté, contempler l'ayo, y a-t-il quelque chose qui essaie de combattre contre ta vie Mais nous allons tirer profit de la vie de l'ayo et la puissance de Dieu restera sur toi. La foi du Seigneur reposera sur toi. Le courage de Daniel restera avec toi. Et la persévérance de Shadrach, Meshach, Abednego sera votre partant, ne quittera pas votre vie. Et cette œuvre du Seigneur va continuer à prospérer dans votre vie. Vous n'allez pas rater votre récompense. Ici sur terre, il, Dieu vous récompensera. Au ciel, il vous récompensera. Quand vous tournez à gauche, la bénédiction. Quand vous tournez à droite, la bénédiction. Vous avancez la bénédiction. Dieu vous bénira. Il bénira votre départ. Il bénira votre sortie, votre retour. Dans l'église, la bénédiction. Dans les rues, la bénédiction. Que le Seigneur vous entoure avec la puissance de sa protection. Tous les jours de votre vie, il y aura la joie. Vous serez de plus en plus fort. Et rien ne pourra vous vaincre. À partir d'aujourd'hui, vous êtes plus que vainqueur. Seigneur, confirme tes bénédictions sur toutes les vies au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour l'exaucement. C'est au nom de Jésus, j'ai prié.